um me dito, vou-te senhorei. is oh, wat heb ik aan jou een hekel. Meer, kijk er eens. Haricots vers, uh, eh, Touge en beefreepjes. Of Touge. Had dat is... Sorry. <laughs> ik vind het briljant. Iets zeggen en dan doen alsof je het voor mij dat exact hetzelfde bent. <laughs> en een milkshake. 1500 euro. ik heb een boete voor de snarij.